من واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين آدم رايح فين واحد اتنين واحد اتنين آدم رايح فين واحد اتنين واحد اتنين آدم رايح فين ازيكم عاملين ايه دلوقتي احنا بنلعب لعبة ميل مجرم بس مختلفة عن إيه؟ عن أمانج أس هي مختلفة عن أمانج أس بس فيها حيوانات ايه ايه ايه ده باندا اهو مش انت في ماينكرافت بقولك ايه بقولك ايه هديلك هديلك اسد وتديني تديني 500 جنيه اوكي <laughs> تعالى double box <laughs> احنا كده احنا كام اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اه حتى انا رابع دوت الاول ودوت التاني ودوت التالت والرابع ايه ده اللي بعده اصلا واحد بس ايه ده جوس يعني يعني محقق كلام كده ليه كده طيب ايه ده نشوف بس كده مش مخفيت دي ايه ده تاني جدعان المهمة دي بتستهبل يعني حد صلحها يعني انا لازم اقرب عشان المرة دي هي بتكشف لنا مين المجرم عندنا الفطار أم... شفتوا ده عفريت عفريت الباندا شفتوا طلع لي فجأة انا مش خايف اصلا ايه ده ولا موتني اه الباندا لا لا لا لا البند البند شوف مسكين انه متفنش ازاي التمساح التمساح التمساح التمساح التمساح ايه ايه ايه ايه ايه, إيه. اسكت يا حبيبي اسكت 무통 왜 왔다 그래? Ding. دونا هو فكرة ناكله حلوية يا جدعان ده دونا يعني دونا انت بتزرع يا عم هو فاكر نفسه حلوية واكل نفسه ولا ايه <laughs> والله شكله فاكر نفسه حلوية والله دونا دونا ده حلوية والله <laughs> انا لما اكون انا المجرم هفنشك واحولك حلوية واكلك بقى مش هقول حاجة ترن ترن كل ده تلاتة وخمسين ثانية عشان فوتنا ترن ترن مع التليفون ترك تك تك تك تك مع الباب تك تك <laughs> んじゃないわけねえんだよ。